мен әйелімді осы жерге өмір сүреді деп алып келдім ғой а сен бәріне кінәлісің сен өлтірген әйелімді сен науқас мен сіздерге тек бір ақ нәрсе айта аламын мен қолымнан келген бәрін жасадым мен қалай қиналып отырсам талғат пен оның отбасы да дәл солай азап шегетін болсын біз сізге ризамыз және кім не десе де біз сізді қолдаймыз рахмет құрылай ал тыныштал сұлуым тыныштал біз қазір асықпай көлікке барамыз мен айтқанымды тыңда содан соң бәрі дұрыс болады